É doida? É doida? É doida? <laughs> Mata, aqui tem coragem. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.